Vai tu. Vai ficar aqui pra sempre, é? Não sei. Talvez eu volte. Acho que não. Sabe por que todo paraíba na sua cabeça é socadinha? Uhum. Uhum. <laughs> Socadinha é como? Mas assim, meio batidinha pra aquele bandeijo de garçom. Para. Ah. Ainda dói? es es